やったなおい喜ぶのはまだ早い硬いやつだなお前笑ったりするのかええ悪い笑わねえ方がいい怒んなよ見ろ なんだこれ そうか分かった準備が整いましたどうされますか捕まえろ無情 ちは巻き込まれてねえだろうな無事だといいけど。 てめえさきは違うあなたは間違っている干渉で曇った目には何も見えまいあなたは間違っている 命は星を巡るだが星が消えればそれも終わりだ星は消えない終わるのはお前だ 代償は高いぜ夢を抱きしめろそしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな いらっしゃいませ 私をめぐる命の叫びセフィロスのせいなんだろううんあの人は悲鳴なんて気にしない何でもないけどかけがえのない日々喜びや幸せなんてきっと気にしない大切な人なくしても 泣いたり叫んだりしないセフィロスが大事なのは星と自分守るためなら何でもするそんなの間違ってると思う星の本当の敵はセフィロスだから止めたいそれをクラウドに みんなに手伝ってほしかったこのみんなが一緒ならできる こういちまうと戻ってこれねえの自由の代表は高い昔から相場は決まってるぜ 壁薄いといいね運命の最後の砦だそうはいかない行くぞ んなの何度も超えてきたぞ壁が見えるか見えないかそれだけの違いよだろう父ちゃん があってきた 食らいつけ 切り抜けるぞ 逆らうなクラウド黙れるクラウド せろ何星の糧になる行くぞ見物だな裏を覚えているか追加点貫く叩き切る 悪夢は好きかお前には守れない、何私が怖い消えせろあがいてみせろでも見物だな切り 攻めき回してや 叩き切る 悪は好きか をつけろそこから先はまだ存在していない我々の星はあれの一部になるらしい俺は消えたくないお前を消したくはないここは 世界の先端だお前の力が必要だクラウド共に運命に抗ってみないか いな週末の7秒前だがまだ間に合う未来はお前次第だ 社長分かった クラウド見た 待ってろなどっちへ行けばいいんだろう 倒しただろう追いかけよう大丈夫私も行く 敵だ